Ada apakah? <gasps> Jom kita tengok videonya guys Saya sudah penasaran Ini daripada budak kampung Asia Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Linknya ada di deskripsi Jom kita tengok videonya Let's go BKA story Oke okay. Nafian Segala maklumat dalam video ini diambil daripada sumber terbuka Oke okay, seperti Google Blog dan lainnya Oke okay. penglibatan Duli yang mulia Amat mulia Oke, Duli yang amat mulia Tuanku Mahkota Johor sepanjang 8 tahun latihan dalam ketentaraan Wow Bermula dari tahun 2003 suatu menjalani latihan ketenteraan di Pulada baginda telah menjalani kursus pegawai muda yang ofisial selama empat bulan dan baginda telah menyertai operasi merpati bersama tujuh brigade. Wow. Antara kursus-kursus yang baginda jalani di Pulada seperti peperangan gerila, peperangan terbuka, peperangan dalam bandar, NPC, nuklear biologi chemical dan banyak lagi. Selepas tamat kursus tersebut, baginda terus menyambung kursusnya di Indian Military Academy wow. IMA selama tiga tahun 9 Julai 2003 Tunku Ismail berkehendak mencari ilmu ketenteraan di Indian Military Academy IMA iaitu akademi tertua di India wow. tradisi diplomatik ini bermula pada awal 40-an apabila tiga pegawai setia negeri Johor dihantar ke Indian Military Academy kemudiannya diikuti Allahyarham Tun Hussein On menjalani latihan ketenteraan di tempat yang sama. Antara kursus-kursus yang disertai pada masa itu adalah seperti Leadership, Single Service Operation, Military History, Weapon, Physical Training, Platoon Commander Course, Company Commander Course, Battalion Commander Course dan asas ketenteraan lain. Selepas tamat kursus di Indian Military Academy, baginda meneruskan kerjaya. di is first Calvary di Jaipur, India. Baginda didedahkan dengan latihan serta operasi sebenar di sepadan Pakistan, India. Wah. Dia tahu yang dia kena pergi IMA di India. Dia dah tahu. Tak ada pusing balik. Oh. Tak boleh lagi lagi. Kerana kebadu di tuanku yang hantar dia. Jadi keadaan berat badan dia pun masa tu Memang dia ni overweight 108 kilo oh. Eh. Jadi Di daerah Dun di India sana Dia nak lari ke mana Dia seorang aja kat situ Jadi lebih baik dia kata Kalau lari kena hantar balik Berapa kali lari pun saya rasa Dia kena hantar balik oh. Jadi dia dah fikir tak ada guna nak bagi Might as well buat terus sajalah Selain daripada bidang ketenteraan Baginda turut mengecapi kejayaan dalam bidang sukan Antaranya Memenangi perlawanan polo antarabangsa di India Duli yang amat mulia Tunku Ismail Mula diserahkan ke dalam pasukan elit tentera berkuda 61st Cavalry pada 2005 wow. kerana disiplin dan tahap kepimpinan yang cemerlang baginda dianugerahkan pangkat kapten pada Disember 2006 pada usia 23 tahun. Duli yang amat mulia Tunku Ismail telah menempa sejarah apabila menjadi rakyat asing pertama menyertai Regimen Berkuda Tentera India memberi tabik hormat kepada Presiden India APJ Abdul Karim sempena sambutan Hari Kebangsaan India ke-57 pada 20 Januari 2007. Majlis ini dihadiri ramai tetamu kenamaan termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Duli yang amat mulia Tunku Ismail adalah pegawai tentera pertama bukan warga negara India yang menyertai sekaligus perarakan Hari wow. Republik India yang ke-57. Dengan pangkat letnan di dalam tentera India, baginda mengetuai barisan hadapan yang berpangkalan di Regimen 61st Cavalry Jaipur untuk memberi tabik hormat kepada Presiden India Semasa sambutan Hari Republik Negara berkenaan, Presiden India sendiri telah memilih Duli Yang Amat Mulia, Tunku Ismail, untuk mengetuai unit yang terdiri daripada seramai 400 askar wow. yang julung-julung kali diadakan untuk Majlis Istiadat Berkuda. Pada akhir tahun 2007, Baginda menamatkan perkhidmatan di 61st Calvary. Kemudian, Baginda pulang ke Johor. Pada 14 Julai hingga 23 September 2008, Duli Yang Amat Mulia Tunku Ismail telah melaksanakan khusus kepakaran gerak khas di Kem Iskandar Mesin Johor dan 9 Oktober sehingga 19 November 2008 Baginda mengikuti khusus asas payung terjun di Pusat Latihan Peperangan Khusus Pulpak Pada 1 Ogos 2010 Duli Yang Amat Mulia Tunku Ismail dianugerahi Beri Hijau Kehormat Grup Gerak Khas JJK atas kepimpinan dan sumbangan fikiran dalam mempertingkatkan keupayaan GGK. Almarhum Sultan Iskandar berkenan melantik baginda menjadi salah seorang pegawai dalam Askar Timbalan Setia Negeri ataupun Johor Military Force JMF. Correct. Baginda seterusnya mencetuskan ilham untuk menubuhkan pasukan elit dalam JMF yang diberi nama Elite Force JMF. Pasukan elit ini bertujuan untuk memberikan pelindungan keselamatan peribadi terbaik kepada Kesultanan Johor dan kerajaan negeri Johor dalam sebarang keadaan bagi merealisasikan hasrat baginda. Khusus penubuhan pasukan elit tersebut telah dilaksanakan pada Jun 2008 yang melibatkan 21 orang anggota termasuk baginda sendiri untuk mempelajari pelbagai ilmu kebakaran di Kem Iskandar Mesin Johor. Pelbagai cabaran dari segi mental, fizikal serta ilmu-ilmu kebakaran gerak khas seperti close quarter battle, CQB, sniper, pengiring orang kenamaan, komunikasi, asah letupan, tempu tanpa senjata, advanced driving, advanced shooting, ambush, hijack, guerrilla warfare. Di dalam khusus ini, baginda telah dinobatkan sebagai penuntut terbaik bagi kategori penembak tepat. Lebih uniknya lagi, baginda ditauliahkan menjadi jurulatih dalam khusus Close Quarter Battle CQB. Baginda seterusnya menjalani kursus asas payung terjun statik di Kem Pelupak Melaka selama sebulan setengah. Sejurus tamat kursus, Baginda pulang ke negeri Johor dan berkhidmat untuk Johor Military Force sebagai pegawai staf turus satu berpangkat major. Kini duli yang amat mulia Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim. Tunku Mahkota Johor merupakan pegawai pemerintah Johor Military Force yang berpangkat Brigadier General. Wow, masya Allah ya. Ternyata pendidikan yang dienyamnya itu masya Allah. Oh ini yang di India ya. Allah keren banget. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi kisah Sultan Ibrahim hantar anaknya ke India ya. Allahu Akbar. Coba kita lihat komen-komennya ya. Wow, ada tamajis rumpun di sini guys ya. Inilah yang patut dicontohi meskipun anak seorang raja tetapi tidak dimanjakan oleh ayahandanya sehingga besarnya mampu menjadi seorang yang berhasil di banyak bidang dan yang dipimpin termasuk GDT. Mohon untuk share dan reaction video inspiratif ini agar kawan-kawan di luar sana boleh termotivasi. Terima kasih dan salam kenal. Semoga semakin sukses. Anak seorang sultan yang sangat menonjol bukan saja menerajui JM F Baginda berjaya ya kan uh, malah menerajui tim JDT pun Baginda sukses betul sekali ya ini semua berkat disiplin dan mental kuat dari latihan ketentaraan yang Baginda ada ya kan bukan mudah bagi seorang anak raja dapat melakukannya tapi Baginda berjaya buktikan anak raja tak semestinya anak yang dimanjakan betul guys ya Oh, anak raja, anak istilahnya ya tidak bisa dimanjakan memang harus seperti itu ya kan baginda buktinya yang sebaliknya begitu juga Tengku Hasan Al Ibrahim dari Pahang ya bukan saja kaca malah baginda pun ikuti latihan ketentaraan berbudi pekerti molek mudah disantuni rakyat pemurah inilah yang berkat doa sekalian rakyat tanpa putus dari rakyat Allah karuniakan kita anak raja yang baik baik belaka insya Allah amin ya Wow, semoga Allah permudahkan segala urusan TMG ya kan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan limpahan rezeki kepada Sultan Johor sekeluarga. Salam sayang dari Singapura. Oke. Okay. Wow, wow, wow, keren banget guys ya. Salut tuanku, thanks for your service. Oke, okay, baru kena gaya pakai baju tentara dengan kursus kendaraan yang baginda ikuti. Terbaik tuanku. Ya kan? Wow, ini perlu dicontoh dan patut dicontoh ya guys ya. Jangan istilahnya bermanja-manjaan ya, mentang-mentang anaknya raja gitu kan. Tapi yo hak mereka juga sih. Bener hak mereka juga istilahnya mau mau mau ini mau itu gitu kan. Yang, yang terpenting mereka bisa memimpin dan juga bisa memerintah seperti itu ya guys ya. Ya tahu juga ilmunya pastilah. Nggak mungkin istilahnya berpendidikan rendah gitu kan. Namanya juga anak raja pasti berpendidikan tinggi. Tapi tentunya dengan akhlak dan moral yang memang sudah baik tentunya dari awalnya ya nggak mungkin istilahnya orang-orang biasa gitu ya nggak mungkin dan Oke okay guys, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai guys. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya. Itulah tadi kenapa tuanku mahkota dihantar ke India. Kenapa gitu? Karena untuk melatih ya kan. Uh, bahkan di India menjadi pemimpin yang memimpin 400 pasukan. Wow, keren banget ya guys ya. Ini bukan kaleng-kaleng ini. Nah, disitulah guys ya, banyak rahasia-rahasia yang kita tidak tahu ya kan, berkenaan dengan militer-militer di setiap negara. Jadi sudah ada yang mempersiapkan, ada yang sudah istilahnya memang sudah apa ya, kekuatan-kekuatan militer itu tidak bisa di apa namanya, diterka, dibanding-bandingkan seperti itu ya.